إني لطعام الحيوانات الأليفة وجباتنا فخر الصناعة المصرية لماذا إني؟ لدينا عشرة وجبات مختلفة وجباتنا تطهى على نار هادئة لذلك هي محتفظة بكل العناصر الغذائية كل وجبة تحتوي على 65% بروتين مصدر اللحوم والخضروات رأسا من مزارعنا بالإسماعيلية يتم انتقائها وتنظيفها بعناية فائقة إنها سمعت بالحب لمن تحب مع إمي حيوانك الأليف آمن وقوي أسعارنا لا تقبل المنافسة اتصل بإمي الآن توصيل لكل مكان في مصر